Me encontraba tan mal el comer, que es esperarme en ti, en mi casa, en mi padre solo subió a perder. Ahora voy luchando por en la vida, y a mis hijos te voy a ver. your body for your dead